Уважаемый господин президент, я начну с самого главного и актуального вопроса. Вы поддерживаете российские военные действия против Украины? Если да, то почему? Вы знаете, уважаемый господин Канахира, мне очень просто ответить на ваш вопрос вопросом. Вот вы являетесь союзником Соединенных Штатов Америки и практически по основным проблемам мироустройства поддерживаете США. Почему? Насколько я информирован, наверное, я в данном случае точно информирован, вы решили на Тихом океане создать еще один силовой блок. Соединенные Штаты Америки, Индия, Австралия и Япония. Аукус. Поэтому мне просто ответить на вас вопрос в том плане, что Россия не просто наш союзник. Это не просто наш союзник Россия – россияне и мы – народы, произрастающие от одного корня. Вы, как японец, меня это поймете. Это во-первых. Во-вторых, экономически, практически неразделенные системы. Мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему России, а Россия в белорусскую систему – что их разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике. И, во-вторых, у нас единый рынок. Половину нашей продукции мы поставляем в Россию. Это наш основной рынок. И этим все сказано. То есть, господин Канахира, чтобы вы понимали, Беларусь и Россия – это одно целое, практически одно целое в производстве, в экономике – в продажах единый рынок. И в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил. То есть мы теснейшим образом связаны, и эти связи называются союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией. То есть мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживает Америка и Европейский Союз, в том числе и Япония. И еще, чтобы уже вы понимали абсолютно точно ситуацию, накануне конфликта Украины с Россией, вы знаете мою позицию. Я делал все для того, чтобы там не было войны и был мир. Я был готов даже закрыть границу между Донбассом и Россией знаете, 400 километров я готов был закрыть эту границу своими пограничниками и другую помощь оказать Украине. И Россия согласилась с этим, а Украина отказалась. Почему? Потому что их Запад толкал к этой войне. Более того, они ввели против нас санкции, Украина ввела против Беларуси санкции раньше, чем это сделал Запад. Они закрыли нам возможность летать через Украину. То есть закрыли небо, ограничили всякие э, полеты. В то время, когда у них был конфликт с Россией с 2014 года, мы были таким пунктом, через который они летали и в Россию, и в другие страны. Они готовили на территории Украины против нас боевиков, готовят и сейчас – они поставляли сюда взрывчатку оружия для террористических группировок. Мы их нейтрализовали. Об этом все знают. То есть Украина заняла враждебную позицию против Беларуси. Скажите, как мы должны были повести себя в данной ситуации? Что сейчас происходит в Украине, я собственными глазами видел. На прошлой неделе я сам был там. А где конкретно вы были? В западной части, это ближе к Румынии. Это вы ничего не видели. В Киеве работали наши коллеги, в Харькове работала наша команда. Ну, основные события в Украине сейчас происходят в районе Донецка-Луганска, в районе Харькова, Чернигова и Киева. Боевые действия – это основные направления, где происходят столкновения. Но, господин Канахира, вы не сказали о главном. В данной ситуации ни один белорусский солдат на Украине не воюет. Несмотря на их враждебную позицию, которую они заняли в отношении Беларуси, подталкиваемые Западом, мы перевернули эту страницу. Я позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией. Буквально на третий или четвертый день этой войны. И он принял это предложение. Мы организовали здесь, в Беларуси, три раунда переговоров. И сейчас они в режиме видеоконференции, эти переговоры продолжаются, они идут. То есть мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину, мы сторонники переговоров. Мы хотим, чтобы эти переговоры закончились вот в этом зале – Символично, что в этом зале договоры в Минске были подписаны тогда по Украине. Поэтому мы сторонники переговоров. Мы хотим, чтобы там был мир. Если там не будет мира, то не будет мира и в Беларуси с течением времени. Вот наша позиция. В будущем, по мере развития событий, Беларусь будет принимать участие в этих действиях? Если только Украина будет продолжать эскалацию, эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим. Что я имею в виду? Они в момент конфликта 23-24 числа планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу летательными аппаратами, вертолет и так далее. Более того, в последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет, как минимум двух ракет точка «У» по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому, если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной. Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как это нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту. Я думаю, я убежден, что в ближайшее время этот конфликт, операция России, закончится миром. Скажу вам впервые главное – Сегодня Россия предлагает Украине, Путин Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились, и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет – то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы сто процентов убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я. Как только будет парафирован договор, который вырабатывается на основе переговоров, которые идут в Беларуси. Как только министры иностранных дел парафируют этот договор, возможно прекращение огня. Но я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение операции или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор. Россия исходит в том числе из недалекого прошлого – в 2014 году огонь прекратили на основании Минских соглашений, вооруженные силы развели, и чем это закончилось? Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины. Плюс к тому, что Россия поставила перед собой определенные цели в этой операции. И она обязательно их добьется. По поводу договора, который российская страна предлагает Украине, э, не могли бы вы поподробнее рассказать об этом? Вы знаете, подробнее не скажешь, чем сказали сами россияне, во-первых. А во-вторых, наверное, и не нужно. В том смысле, что Россия предлагает Украине такие вещи, которые, ну вот, происходят в Беларуси. То есть Украина должна стать такой, как Беларусь, с определенными нюансами. Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, прежде всего. Она не должна иметь ядерное оружие, не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке. Там немало русских. И если они хотят разговаривать на русском языке, пожалуйста, пусть разговаривают. Вы же не запрещаете своим гражданам в Японии разговаривать на русском или на английском языке. Нет, вы не запрещаете. Точно так и в Украине должно быть. Никто не должен ущемлять кого-то. И ни в коем случае не должен расцветать там нацизм, чтобы он не превратился в фашизм, который мы пережили в середине прошлого века. Что тут плохо? Все естественно, но это сейчас Россия предлагает Украине договориться. Не договорится Украина с Россией, повторяю, подпишет акт о капитуляции. Сейчас, возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Момент. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Такая ситуация больше не будет. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное, мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора. Позвольте уточнить, вы поддерживаете российские военные действия против Украины? Я никогда никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать, чтобы вы понимали и знали. Ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Украины, ни со стороны Америки. Война неприемлема. То, что касается наших отношений и поддержки России в любой ситуации, мы союзники – у нас договоры заключены соответствующие. Доктора, Самое тесное у нас отношение именно в военно-политической сфере. И если Россию и поддерживает кто-то, то это только Беларусь. Все остальные или нейтральную позицию занимают, или же воюют на стороне Украины. Поэтому не надо переживать по поводу того, что мы с россиянами оказались волею судеб в одной лодке. И мы никогда не допустим предательства по отношению к русскому человеку. Никогда.